Aujourd'hui, on va vous montrer comment cueillir des pommes. Euh, vous pouvez le faire euh, soit de manière euh, conventionnelle, de ramasser des pommes, et après tu mets le genre, mais cela, c'est quand même pas très drôle et ça prend du temps. Mais ensuite dire, ou sinon vous pouvez essayer cette méthode, à la Du coup, première étape, on va balancer près du tronc de l'arbre toutes les pommes qu'on récupère pas. si on va pas traiter une chèvre, comment est-ce qu'on va savoir comment faire une chèvre Et voilà, notre pommier, il a de l'engrais maintenant. Étape 2. On va secouer l'arbre. Shake the tree. marche quand même vachement bien. Ah, c'est un délire. C'est vachement plus marrant que de le choper à la main. Hein. Sans les jeter, monsieur, on a dit. Pas une raison. Du coup, tu trouves que c'est mieux de faire du volontariat à deux que tout seul À mon avis, tout seul, c'est quand même pas la même expérience. Et on peut avoir le kiff de se dire, on va aller secouer un arbre et ça va être drippant. Parce qu'on rigole avec quelqu'un en même temps. Tu peux pas rigoler tout seul en dansant, je secoue un arbre. Enfin, si tu peux, mais C'est pas tout à fait pareil. Ça a l'air moins débile aussi quand vous êtes deux. Avec un peu de chance, on va pouvoir les amener aussi au pressoir avec Jasmine. Et on va goûter notre propre jus de pomme. Alors j'ai déjà essayé de faire du jus de pomme, il n'a jamais eu bon goût. <laughs> Alors peut-être qu'avec la technique ancestrale, on va réussir à avoir quelque chose de bon. en plus, moi pur ce qu'il y a à l'intérieur. Elles sont superbes ces pommes, on va aller en manger une. Was ist Quasi Schöppler! Hui! <laughs> <laughs> <laughs> Der Mittag, das Kondenswasser vom Winter Euh, <laughs> euh, et maintenant, on est sûr d'avoir du bon engrais pour l'année prochaine. Et voilà notre collection de pommes. Et c'est sans compter en plus, euh, il reste une énorme caisse ici. Ta ta da 8 caisses en deux jours, c'est pas mal hein Encore On n'a pas fini pour aujourd'hui.